私の空港でなんてことをミス・エクマティアルバルドラの死体の山を築き上げて彼らのボスが紳士的であればこれ以外の道はあったと思います大尉